Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм «Железный дровосек». Вот так вот они выглядят в запечатанном виде. У нас здесь несколько костюмчиков парочку лежат. Вот они вот так вот в запечатанном виде смотрятся. Давайте посмотрим, как выглядит товар на самом деле. В товаре у нас визитка интернет-магазина grandstar.ru и посмотрим сам костюм. Очень качественный товар, ярко-серебристого цвета. Красиво смотрится на фотографиях. Посмотрите, как блестит ткань. Такая у нас кофточка. Ткань плотная. Здесь все аккуратненько у нас пошито. Ткань немножечко тянется. Такая вот кофточка у нас. Длинные рукавчики. Здесь у нас воротничок идет посмотрим, как выглядит сзади. Сзади кофточка у нас вот такая, и она идет на липучках. То есть вот по спинке сзади у нас регулируется липучкой. Далее в комплект у нас входят штаны такого же серого цвета, штаны на резинке. И внизу у нас вот такие манжетики. Также серебристого цвета, яркие. Очень красивый материал комплект входит головной убор. Вот такой вот. Можете посмотреть головной убор. Вот так вот он выглядит. Внутри у нас все такое же серенькое на подкладочке. Такой вот головной убор. галстук на резиночке. Все в серебряном цвете у нас. Вы можете видеть, как блестит это все. Переливается. Резиночку можно регулировать. И у нас в комплекте идет серебряный пояс. Такой вот пояс. Он на липучке. То есть липучку также можно регулировать по объему талии. Такой вот пояс. Если вам понравился костюм железного дровосека, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.